大家好，我是 k e n n y 杨。我的加拿大移民系列讲座视频分别通过 YouTube 和哔哩哔哩平台播放，喜欢的朋友可以订阅我的频道，这样有新视频的时候，您会第一时间收到通知。如果您是通过 YouTube 观看的，请您点击视频右下角进度条上方我的头像进行订阅；如果您是通过哔哩哔哩观看的，请您点击视频右上方的订阅按钮进行订阅。 谢谢大家。今天我们来讲一讲加拿大移民法当中的 inadmissibility 这个概念，以及常见的 inadmissibility 的情况以及克服方法。那么谈到 inadmissibility 的时候呢，就不得不先讲一下 eligibility。eligibility 是什么意思呢？就是 requirements，就是要求。 条件啊，顾名思义，就是当大家在申请加拿大签证或者是申请加拿大移民的时候，那么你要符合这个签证或者是这个移民项目的具体的条件。比如说，您申请这个访问签证，那么您就要让移民官满意，您会按期离开加拿大。那么如果您申请的是学习签证，那么您还要满足有这个学校的录取信，然后您要满足资金的要求，等等等等。 那如果说您要申请这个移民，比方说您申请的是联邦意义，呃，这个加拿大经验类的类别，那您就要满足最近三年里面至少有一年在加拿大的工作经验啊这些条件。那么这些条件是针对于具体项目的，那么它叫 eligibility 啊，我们在移民的这个移民法当中的术语，它叫 eligibility。那么 呃，这个 eligibility 呢，它一定是相对于某个具体项目的，所以经常会有朋友来说，哎，你看看我这个情况，呃，符不符合移民的条件？那么这个这个问题就比较发散，是吧？那我就得先先问问你，您说的具体是哪一个项目的条件？那么这样子就会避免误会。所以 eligibility 一定是有具体的项目，它有针对性啊。 那 inadmissibility 呢就不是这个概念。inadmissibility 这个词在中文里面应该怎么样来理解呢？因为其实据我所知哈，中国应该没有这样的一个概念，所以没有对应的一个中文的简单的一个词汇。那么 admissibility 这个 inadmissibility 是 admissibility 的反义词。admissibility 这个词的名词，它是这个词的名词的形式。那么这个名词的形式，它有一个形容词的形式叫 admissible。 admissible 的这个词的意思呢，就是可以接受的。那么放在加拿大来说呢，就是可以接受您的这个申请啊。那么，呃，这个这个可以接受的这个特性，我们叫 admissibility。那么，inadmissibility，顾名思义就是不可接受的意思。那么什么意思呢？就是如果一个人他符合几种情况的话，那么 加拿大的这个移民的申请、签证的申请，就是不可以接受它。换句话说，也就是不可以给它批准。那么通俗的来理解呢，我们可以把它想象成是一个黑名单啊。只要你的情况落在了这个黑名单里面的一二三四五，那么您就是没有办法来申请这个加拿大的签证或者是移民。 当然，这个也不是绝对的啊，因为加拿大的移民法它是一个很完善的体系，它有一些例外的情况也是可以有机会。但整体上来说，对于绝大多数人来说呢，我们可以把它理解为一个黑名单，这样可能理解起来会更容易一些。那么，呃，对应的来说呢，这个 eligible a i t y 呢，就相当于是一个白名单。那区别就是，这个白名单一定是相对于某个具体项目而言的，而这个黑名单呢，通常是不论具体的项目。 那么我也看到有网上有的朋友可能会把这个白名单和黑名单，或者说这个 eligibility 和 inadmissibility 的这个关系呢，它理解为数学上的这个充分和必要条件的这个关系。那我觉得这个关这个理解可能是不是很准确。那呃，您可以把这个 admissibility 理解为是一个必要条件，就是您一定要是 admissible 的啊，加拿大可以接受您的这个申请，那您才可以来拿到这个签证。 呃，这个理解为必要条件，我认为是适当的。但 eligibility 呢，却绝对不是充分条件。充分条件是什么意思？数学讲，数学上讲的充分条件指的是，你只要满足了这个条件，您就一定 OK，这叫充分条件。但我们讲的 eligibility 或者是白名单的这个概念啊，并不是说您只要满足了这个条件，您就一定 OK，您还必须同时满足 admissibility 这个条件，您才能拿到签证。 搞清楚了这个白名单和黑名单的关系 a d i g i b i l i t y 和 in admissibility 之间的这个逻辑关系之后呢，我们来看一下加拿大的移民法具体是怎么样规定的。那么加拿大的移民法 IRPA 从第三十三条一直到第四十三条，整整十一条都是讲这个 in admissibility 这件事情的。我们首先来看一下第三十三条的规定。移民法 IRPA 第三十三条是这么说的，就是。 从三十四条到三十七条这个范围，这四条的内容呢，是构成 inadmissibility 的，并且这个构成 inadmissibility 的这件事情呢，它适用于的证据标准是 reasonable grounds to believe，也就是说，签证官、移民官他有合理的理由相信这些事情曾经发生过、正在发生或者将来也许会发生。 那么讲到这里，可能就有朋友对这个什么叫呃有合理的理由去相信啊，这这个是是什么概念？那这个就是我在上一期视频当中讲的加拿大法律当中的证据标准啊，这一期视频所讲到的内容。如果您还没有看到这个内容，可能您会对理解这一期讲座的内容会比较有困难。我建议您先点击屏幕上的链接，先补个课哈。 那除了这个证据标准以外，除了这四条的适用这个证据标准以外，其他的 inadmissibility 没有特殊的说明的时候呢，它适用的证据标准都是什么？都是 balance of probabilities，也就是 more likely than not。在这十一条的这个 inadmissibility 的这个条文里面呢，除了第一条，它是对于第三十四到三十七条的这个适用的证据标准做了一个规定之外， 那么最后一条四十三条，我们来看看它是讲什么内容的。IRPA 加拿大移民法 IRPA 第四十三条，它是这么说的：他说，regulations 可以对这个内容 in admissibility 这个部分的内容呢，可以做出进一步的规定啊，它可以去规定啊，然后以及任何的术语等等等，甚至呢还可以提供一些呃呃外国人或者是永久居民啊能够豁免。 这个这个这个部分的这个这个 inadmissibility 的这个 division 的这个部分的这个规定的情况，那讲到这里呢，我就简单介绍一下在加拿大移民法当中的一个一个体系的一个一个位置。那么加拿大的移民法体系呢，包括两部，主要包括两部法律，一部是 Immigration and Refugee Protection Act，它是一部 Act，那么它是一部法律，那么还有一个叫做。 Immigration and Refugee Protection Regulations，它是 regulations。那么在法律地位上来说呢，regulations 的法律地位和 act 的法律地位都是一样的啊，应该这么来理解，就是 regulations IRPR 是 IRPA 的 act 的一部分啊。从法律地位上来讲，他们是同等重要的。当然，实际上他们的关系是什么呢？可能 IRPA 呢更倾向于它是把整个移民与难民保护这个范畴的。 一个法律的体系框架搭起来，而 regulations 呢，可能是在这个框架里面、框架内部对所有的更细节化的一些东西，比方说，呃，我们都知道申请移民，那么移民有哪些类别？移民有经济类、有家庭类，还有啊难民类等等等。那么经济类里面又分哪些类别的项目？那这些项目是怎么样的一个要求？Eligibility 的内容是怎么样？那这些内容呢，都是在 regulations 里面来规定的。 所以，作为我们持牌的一名顾问来说呢，我们不但要学这个呃 IRPA 啊，也要学这个 l p r 啊，这个都是同等重要的。那我们先来看一下第三十三条规定的适用于证据标准是有合理的理由相信的三十四条到三十七条。那么三十四条到三十七条，它不但适用于的证据标准是有合理的理由去相信，那么同时呢，它还都适用于外国人和。 永久居民。那么，在我们来学习具体的这个 inadmissibility 的这个条款之前呢，我们先要引入一个概念，就是 inadmissibility 呢，它是针对于外国人和永久居民来适用的一些条款，而不不是不适用于加拿大公民的情况。那么， 什么叫外国人？什么叫永久居民？外国人 （foreign national） 啊，永久居民 （permanent resident）。那大家可能就就就觉得，哎，外国人就是外国人啊，永久居民就是永久居民，这个这个没什么可说。但实际上，在法律的角度来讲呢，我们会对每一个概念都有一个法定的定义，只有这样子，我们才能很明确的、清楚的知道。 一些概念的具体的含义，因为会有一些属于边界的情况，有的时候一般人我们很难去分辨它到底是属于什么范畴，是吧？所以我们在看这个具体的婴儿的 municipality 的条款呢之前，我们先来学习一下移民法对于外国人和永久居民它的定义分别是怎么样。那么移民法 IRPA 第二条的第一款啊，它里面对这两个概念做了一个明确的界定啊，foreign national 外国人，就是说一个人呢，他既不是加拿大公民。 也不是加拿大的永久居民，同时呢，它还包括一些无国籍人士。什么叫无国籍人士？就是说，有一些人可能他在自己的国家里，呃，出现了一些状况，然后被自己的国家这个驱逐出境了，或者是剥夺了他的国籍啊，那么他就变成一个无国籍人士。那或者说有一个人，他由于战乱的原因啊，他出生的时候可能就没有，这没有一个确定的说法，他到底是在。 哪个国家出生的？比方说他是一个孤儿，他自己可能也搞不清楚。那这样的一个无国籍人士呢，在加拿大的移民法的体系当中呢，也把它纳入外国人这样的一个范范畴。那我们来看一下这个永久居民它的定义是怎么样。Permanent resident，永久居民啊，就是说一个人他获得了永久居民的身份之后，并没有被依照移民法的 LPA 的第四十六条来失去了他的身份的人。 那么就叫做永久居民。那提起永久居民，大家可能传统意义上来说，哎，只要这个人有枫叶卡，他就是永久居民。那么他要是枫叶卡过期了，他没有有效的枫叶卡，可能就不是永久居民。但实际上呢，完全不是这样啊。从法律的角度来讲呢，永久居民指的是一个状态，一个 status，一个法定的一个状态。那么这个人他只要没有被依照移民法第四十六条的规定啊。 被失去了身份，或者是主动也好，被动也好，他失去了这个身份。只要他还没有失去他的这个身份，他就永远都是 permanent resident，在移民法的范畴里面，他就是加拿大的永久居民啊。这个可能跟呃有些朋友想象的会不太一样，包括其中对一些移民间的规定，那移民间的具体的情况，我们在后面的讲座我们再继续呃展开来讲。那我们了解了什么叫外国人，什么叫永久居民之后，我们再回过头来看一看这个。 英国的 Miscibility 的具体的法律规定是怎么样？首先，我们来看一下从三十四到三十七条这四条适用于有合理的理由相信的这个证据标准的这个英国的 Miscibility 的条款。那这四条的条款呢，都是外国人和永久居民都适用的条款。也就是说，外国人和永久居民他如果出现了这四条里面的情况，他都是要被呃不能不能够呃进入加拿大，不能够申请加拿大的签证，不能够进入加拿大，或者说进入加拿大之后是要被驱逐出境的。 第一个第三十四条的 security，我们来看一下 security，顾名思义就是国家安全，什么意思呢？就是因为具体的条文我可能就嗯不照本宣科了，因为我们不是给大家上这个移民法的课啊， <laughs> 我们只是讲这个在移民申请当中的一些应用啊，所以那么国家安全这条、这条、这条、这个、这个、这个、这个罪名啊，顾名思义就是说，如果移民官啊相信你有可能会危害到加拿大的国家安全的时候，他就可以拒签你。 那么举个例子，比方说，呃，之前我曾经看到过一个新闻啊，说有一个华为公司的一个员工啊，他申请移民到加拿大来，结果呢就被移民官以这条理由给拒了。拒了之后呢，后来这个事情呢闹得比较大，闹到了新闻上，然后有记者去去报道了采访了这个事情。那后来呢，这个加拿大的移民部呢可能是迫于舆论压力或者是怎么样，他去重新审查了这个案子。最后的结果呢，我印象里头好像是。 发了这个签证啊，给这个给这个申请人发了这个移民签证，后来成功了。那么这个这个就是上次上一期的讲座里面我们也有谈到，就是这个证据标准的这个讲座里面我们也有谈到说，这个移民官呢他有责任证明。 他的拒签理由的合理性，就是说你不能说因为这个华为公司他是华为公司的一名员工，然后呃假设啊假设我们说这个华为公司有涉嫌危害这个加拿大或者是美国之类的这个国家安全的情况，假设啊他有这个危害的情况，那么你不能因为说这个人就是华为公司的员工，你就直接把他给这个给给给给以这个理由给拒掉了。那呃退退一万步讲，可能华为公司涉嫌这个危害加拿大的国家安全的这个事情，是不是一个？ 能够达到一个有有合理的理由去相信的一个一个证据标准呢？这个事情可能还是一个问号。所以，那么在这个案子当中呢，我们就看到这个是什么叫危害国家安全，就是大概其就是这样的一个一个概念啊。下一条第三十五条啊，违反这个人权或者是国际权利。什么叫国际权利呢？这个国际权利呢，指的是加拿大呢作为一个这个这个这个国家在国际上。 啊，他曾经参与呃签字签署的一些国际性的、普遍认可的一些协议，这些协议呢是用来，也是用来保护呃跟人权类似的相关的权利。比方说，呃一个人如果犯有战争罪啊，那么种族灭绝罪等等等等，他这个就可能会落在这个 international rights 国际权利的这个这个范畴内。那么这个国际权利当然指的是这个国际认可的、公国际公认的这个，当然指的是发达国家哈，就是。 加拿大、美国、欧洲这些发达国家，他们的这个这个这个圈子啊，那么可能跟加拿大的意识形态不太一样的国家，可能就就不在这个国际的这个范围内。那举个例子，比如说，呃，大家有看过新闻说，这个之前的这个重庆市的这个副市长王立军，他呢在呃，忽然有一天，他跑到美国的领事馆去去去。 去干什么呢？去寻求难民庇护啊！他寻求难民庇护，后来应该是没有谈成，对吧？那么美国领事馆也把他给送出来了。那么实际上，像王立军这样的一个 case 呢，他可能就会涉嫌啊，在加拿大的移民法的领域里面来看呢，他可能就会涉嫌呃侵犯人权的这样的一个一个一个一个情况，因为他可能从事的一些种种的一些活动啊，可能会有这样的一个嫌疑。那么。 呃，在加拿大来说呢，我估计他可能如果申请加拿大的这个难民，也会呃比较有问题，因为加拿大移民法的这个 inadmissibility 呢，总共有十一条内容，掐头去尾，除了刚才前面的一个条件和后面的一个解释之后呢，还有九条的内容。那么九条的内容，我们呃，我觉得没有必要把它们一条一条的讲得非常非常的详细哈，我会挑几种常见的情况来着重的讲一下。那么像刚才三十四条和三十五条这两条呢，就是。 比较少碰到的情况，而且这两条讲起来会比较复杂，一定要 case by case 的具体来分析。那么要去参照很庞大的案例法的这个这个这个体系，才能够得到一些呃比较具体的意见和线索。所以，那么我我主要是讲一下接下来的这一条，就是第三十六条，犯罪犯罪记录。那么呃，大家都知道，呃，移民申请的时候呢，你需要提供无犯罪记录证明啊，还需要这个检查身体啊，做做体检。 那么是不是说你不能够提供犯罪记录，呃无犯罪记录证明，或者说你有过犯罪的记录的行为，那么就不能够申请加拿大的签证和移民呢？答案是否定的。我们来看一下具体的法律规定。首先呢，移民法 IRPA 第三十六条的这个犯罪行为啊，这个犯罪行为里面呢。 它有特殊的部分呢，有两个部分。第一个部分呢，就是它区分了外国人和永久居民来做一个区别对待。那么对于外国人来说呢，只要你有呃一定程度上的犯罪的行为，那么基本上你就会被驱逐出境啊，或者说你就没办法申请加拿大的签证。但是对于加拿大的永久居民来说呢，他犯的这个罪行的行为的严重程度呢，要严重到一定程度，他才适用于这个三十六条的英俄的《m i s a b i l i t y 的情况。 那么无论是外国人也好，还是永久居民也好，可能有一些情况它是不算犯罪的，这个我们可能要澄清一下。就是说，比方说你，呃，开车的时候你超速了，然后你吃了一个罚单啊，那这种情况呢，一般情况是不会作为犯罪的行为的。当然，也有一些情况，在你开车的时候你产生了一些后果，那么这个就变成了犯罪行为。可能这样说就比较比较笼统一点，大家比较难理解。那我们来，呃，举一个很具体的例子来看一下。那么这个案例呢，是我曾经做过的一个咨询的一个 case。 呃，这个客户他在国内呢，由于开车的时候呢，呃，不是足够的谨慎哈，呃，撞死了一个过路的行人。那么具体的经过我就不讲那么详细了，我主要讲一下我们在碰到这种情况的时候，我们的工作的流程，我们的思路应该是怎么样的一个一个情况，大家可以有一个了解。那么在碰到这种情况的时候呢，我们首先会去看一下加拿大移民法 IRPA 第三十六条的规定。那么我们看到。 它适用于，就是说，如果一个外国人他在加拿大以外的地方，呃，发生了一个犯罪的行为啊，在当地被定了罪，并且这个行为如果发生在加拿大，它也构成犯罪，那么达到一个什么样的程度，它是应该是怎么样的一个一个来处理的一个情况？那所首首先呢，所以我当时为了为了寻求这这这一点，我首先要去搞明白，在中国的这个呃。 呃呃，就是可能是属于危险驾驶啊，这个属于危险驾驶的这个范畴。那么致人死亡的这个情况，在加拿大它属于一个什么样的一个罪名？那么我们为了搞清楚这件事，我首先要去帮他去查一下这个加拿大的这个刑法《Criminal Code》啊。那么找到了这么几条相关的内容，我们来看一下。那么《Canada Criminal Code》啊，第三百二十点一三条的第三款。 有一个明确明确的规定，那么危险驾驶致死罪啊，就是任何人啊，他都是一个犯罪。那么如果说他在开车的时候啊，呃，考虑到当时所有的情况，他的这个开车的行为呢，对公众构成了危险，并且呢，作为结果，他导致了另外一个人的死亡。 那么在这里，大家就可以顺便体会一下加拿大的这个刑法呢，它对于这个危险驾驶致死罪的这个这个界定呢，它比较模糊啊。他说的是，考虑到当时综合的情况啊，他的这个驾驶的这个行为啊，呃方式，他对公众呢呃构成了一个危险。那么这是一个。 要件啊，所以你看这个这个这个条款里面它有几个要件。第一个要件就是说，首先你是一个危险驾驶的行为，但是是不是所有的危险驾驶的行为都会致人死亡？当然不是，对吧？没有人的时候我就随便怎么开，然后这个时候跑出来一个人啊，啪叽撞上了。那么它必须满满足两个要件， <coughs> 作为一个结果，它致人死亡。这种情况下呢，就适用于这一条罪名。那这一条罪名。 在加拿大，它是处于什么程度的一个一个罪名呢？我们来看一下。那么根据加拿大刑法的第三百二十点二一条的规定啊，任何人如果是由于触犯了三百二十点一三条的第三款的话呢，他呢刑罚是最高刑罚呢是终身监禁啊，imprisonment for life。然后最低的刑罚是什么呢？如果他是初犯的话呢，罚款一千块钱；如果是第二次犯的话呢， 他这个被判监禁三十天，如果是接下来第三次、第四次、第五次，那么他的被判的监禁呢就是一百二十天。所以你看，这个这个处罚的范围它是非常非常宽的。但是在加拿大移民法 LPA 的这个犯罪的行为的这个婴儿的 MISIBILITY 的这个法律条款里面的规定呢，它是怎么样来衡量这个犯罪行为情节的轻重程度的呢？它不是看你最低的刑罚是什么，它是看你最高的刑罚是什么。 那么通常它分两档，最高的这个刑罚啊，如果是不能超过十年的，那么它可能算是属于比较轻微的犯罪；最高的这个刑罚，如果是十年起的啊，超过十年的，那么它就是属于一个比较严重的犯罪行为。所以在这个客户的这个案例里面呢，他的这种情况呢，在加拿大的刑法的第三百二十点儿三百二十点儿二一条里面呢，他的。 最高的刑罚呢是终身监禁，那么毫无疑问，它属于一个非常严重的犯罪行为。那对于这样的一种情况，是不是他就不可以申请加拿大移民呢？答案还是否定的，因为根据移民法 IRPA 的第三十六条的第三款的 C 项啊，那么有犯罪行为的、有犯罪记录的这个申请人呢，他可以通过。 向加拿大移民部申请 rehabilitation 的方法啊，也就是悔过啊，就是向加拿大的政府证明，哎，我已经改过自新了，我已经悔过了。那么加拿大政府呢，移民法呢，也会给这样的人的一个重新重新做人的一个机会啊，重新改过自新的一个机会啊，并不会说一定就把他纳入黑名单，然后一辈子都不能翻身啊，这个就就不科学是吧？不符合我们加拿大的这个这个精神，所以。 那么根据这个移民法的这个条款，那具体条款我就不讲了，因为呃刚才说过了，我们只是来了解一下这个这个案例的一个思路。那么同时呢，呃这个具体的申请悔过的这个具体的法律程序呢，它也有它的具体的一些要求。那么对于我刚才说的这种适用于严重犯罪，就是最高的这个这个处罚是十年超过十年以上的有期徒刑的话，那么。 他的有一个要求，就是说你必须要在申请人必须要在服刑完啊，就是你首先你出现了犯罪的行为，然后你被判有罪，比方说你被判，不管你被判多少年啊，就是最高刑罚是十年刑，但但是哪怕你被判了一年、两年、三年、五年，那么就是在你服服完所有的刑期之后，刑满释放那天开始算，然后呢要经过五年的时间，这个呢就是。 移民法 LPR 第十七条第 A 项的规定，那么要经过五年之后，你就可以跟加拿大移民部来申请这个悔过。当然，这个申请悔过的这个东西呢，呃，加拿大移民部有可能同意你，哎，批准你，哎，我认为你确实悔过了。但也有可能我不批准，我把你的这个申请给拒了啊，我认为你可能还没悔过，或者说你。 我我我我不满意，你已经悔过了，你不足以呃证明你已经悔过了，那么这还是一个有悬念的东西。但是至少说从法律的框架当中，你有这样的一个可可行性的一个一个路径。那么在这个咨询的 case 当中呢，我在把这个所有的这个法律框架理清楚了之后呢，我给这个客户提了几点意见啊。那第一点就是说，呃，一定要在未来要避免再次。 呃，出现犯罪的情况，不光是这个危险驾驶的情况啊，就是各种犯罪的情况都要避免出现，这是第一点。第二点呢，就是可能就是他可能尽量啊，在可能的情况下，他可能尽量就避免开车啊，避免驾驶。这个是我觉得是就是如果说他来申请这个悔过的时候，是一个非常有利的。我这么多年了，我就不开车，我我以后见车我都害怕，我就我就不开车，我没有驾照。 那你你就不可能说，我以后还会有可能会出现这样的可能性，会会有危害加拿大的公众安全，对吧？那么第三呢，我还给他了一个建议，就是他去申请任何国家的这个呃任何种类的签证的时候呢，都要注意一下，因为很多国家可能出于这个外交的目的，或者是出于这个促进经济的目的，他很鼓励外国人到这个本国来旅游啊，所以他在这个申请旅游签证的时候呢，他的条件放得很宽，材料也很简单。 那么，但是呢，有的这个申请表上可能还是会问你一个问题，说你有没有犯罪记录。那虽然，呃，你说你没有犯罪记录，他也不要求你提供无犯罪记录证明。但是如果在这种情况下，如果说这个客户他如果去填这个表格的时候，他说他没有犯罪记录，那么这个时候可能就构成了一个作假 （misrepresentation），因为加拿大可能跟。 呃，很多国家它是有这个信息共享的这个这个协议的，那么它可以会 access 到这个会会会会访问到这个这个信息。那么即使是说它不能够访问到这个信息，它可能在这个这个这个签证官，他可能在审他的这个后面的签证，或者是移民移民官在审他的移民申请的时候，他可能也会产生这样的一个疑问，说，哎，你这个时候已经出现了犯罪行为，然后后面你说你又去了申请了这个国家的这个签证。 那你在申请这个国家的签证的时候，你是怎么填写的呢？你有没有作假呢？那么如果你有作假的话，这个就会构成一个，至少是一个 reasonable ground，我就有理由相信你在给我加拿大提供的申请材料里面也有作假的可能性，是不是？那么所以这个呢，就是非常非常需要注意的一件事情，所以我给他提了这三点的意见。 那么如果说这个这个这个对应的这个国家的申请表上上面问他有没有犯罪记录，他可能就要如实填写他有犯罪记录啊。那么如果是因为这个他的签证被拒签了，那没关系，至少你是呃一个一个诚实的申请人。那么这个就是我给这个客户咨询呢提供的一些咨询的意见。呃，大家可以通过这个这个过程可以了解到。 就是在我们我们作为持牌移民顾问呢，我们这个虽然我们主要是在这个移民法的范畴内进行这个实践活动，但是实际上我们的呃我们需要学习的这个范畴啊，呃除了这个加拿大移民法之外，还要学习很多的相关的法律，比方说刚才说的加加拿大的刑法，那实际上公民法也是一样，因为我们呃呃。 因为我们的这个协会啊，以前叫这个加拿大移民顾问监管委员会，但是现在已经改成了叫这个呃 CICC 啊，College of Citizenship and Immigration Consultants，就是我们作为移民顾问，我们的服务的范围不光是移民啊，我们还会还可以服务公民范围的这个公民法的这个范围的这个服务。所以公民法、移民法啊，还有相关的很多的法律，我们下来来讲一下。那比如说这个。 移民法 RPA 第三十六条规定的这个犯罪行为，犯罪行为一定是有相相应的对应的这个法律，对吧？你违反了这个法律，你发生了犯罪的行为。那么这些法律包括什么呢？加拿大的相关的法律包括第一，加拿大的刑法，包括移民法，还包括这个 Firearms Act，就是武器法，以及海关法。 以及这个毒品啊，可能跟毒品有害的这个有毒的这个控制的受管控的这个这个药品的和物质的这个法案，还有大麻法等等等等等，非常多的这个加拿大的法律都是需要我们去熟悉了解的东西，所以我。 呃，之前也讲到，这是我为什么喜欢做移民顾问的一个原因，因为这个工作就是跟法律打交道， <laughs> 很有意思。在这样的一个法治的国家呢，这个这个学习法律是一个非常有意思的一件事情。那么大家可以看到第三十六条这个犯罪行为的这个应文的 m i s s i b i l i t y 里面呢，它里面还有一部分例外，它适用的证据标准呢是 balance of probabilities，也就是 more likely than not 的证据标准。那这个我就不展开讲了。那么接下来第三十七条。 有组织的犯罪，什么叫有组织的犯罪行为呢？那很简单，顾名思义就是有犯罪集团啊，或者我们叫黑帮啊，这个呃犯罪集团的成员啊，他参与犯罪行为的，那么他也是属于 inadmissible 的，inadmissible 的啊。那么，但是这里头会有一个会有一个会有一个界限啊。假如说什么叫什么叫犯罪集团的成员参与犯罪行为的，那么。 犯罪集团的成员，所有的人是不是都都是参与犯罪行为的呢？这个不一定哈。那么，比方说这个，当然呃，这个杀人啊、放火啊这种，大家都很都知道，这个都是属于直接这个参与犯罪行为的。但比如说现在的很多的这个犯罪集团，它都企业化了，是吧？因为犯罪集集团它也要它也要赚赚钱，它要收保护费，它要赚钱，它要投资，它要它要产生收益，那么它也好还它还得算账，它要把账算清楚，那么它可能就需要聘请一个会计，那么。 这个会计，他到底犯罪集团里面的会计，他属不属于婴儿的 m e s s a i b i l i t y 的这个范围呢？那要看情况。那么，假如说他这个会会计呢，他是参与到这个犯罪集团的核心的犯罪行为的这个范畴内，比方说，呃，帮他们计算他们收过来的保护费啊，或者是呃。 呃，参与洗钱，比方说这个受贿是这个这个，或者是给给很多这个政府的官员去去行贿等等，那么这样的一个会计，他毫无疑问他是属于这个 i n a e i e s i y b i l i t y 的这个这个范围的。但是，比方说，那犯罪集团里面有没有呃不参加这个犯罪行为呢？比方说，这完全也有可能。比方说。 这个这个有个人找工作，有个民工去找工作，他他不知道这是个犯罪集团。然后这个这个这个这个单位他招招聘一个清洁工，扫扫扫马路的，他就去，他就去工工作了。结果呢，他干了一个月之后呢，他发现哦，好像这个这个单位有点问题，他就想了想，他还是不干了，他就辞职不干。那你说他在这个犯罪集团里面工作了一个月，他就是一个扫地的，那么。 它会不会属于这个婴儿的 m i s a b i l i t y 的这个范围呢？当然不是，是吧？但是假如说啊，比方说这个这个这个犯罪集团他他这个呃杀人了、放火了，然后这个清洁工呢被叫去说，哎，你去把现场给我打扫干净。结果他到了现场一看，哇塞，这就是个犯罪现场。但是呢，他还是接受命令打扫了。那么清理犯罪现场的毫无疑问他是属于犯罪行为，所以这样的话他就会属于这个。 婴儿的 m i s s a b i l i t y 的这个范围了，所以大家再一次看到这个细节其实是非常非常重要的那么讲完了这四条婴儿的 m i s s i a b i l i t y 的情况之后呢，我们再来看一下第四十二点一条例外啊，什么叫什么意思呢？就是说如果有人他属于第三十四条、三十五条、三十七条的情况，他可以有例外，他可以去跟移民部长、移民部去做一个申请。 来豁免这个要求。讲到这里呢，大家就可以发现加拿大的移民法它非常的科学哈。它虽然规定了很多的情况，但是凡事总有例外哈。刚才已经讲了第三十六条，犯罪记录它的例外，它可以申请申请这个 rehabilitation。但实际上还有比这个申请 rehabilitation 更多的一些克服的一些方法啊。那么第四十二点一条呢，它的规定就是属于如果说你有这个。 比方说这个呃危害国家加拿大国家安全的这个情况，以及说你有这个违反人权的情况，或者是你参加了这个犯罪集团的这种情况，那么你还可以跟部长去做申请啊。如果说部长同意了，觉得说你这个情况呢，并不会对呃加拿大构成很大的危危害，或者说综合来讲对加拿大的国家利益是有有好处的，那他就可以豁免你的这个情况。那么呃而不是说。 而不是说这个呃，这个加拿大的移民部的部长，他可能拍个脑门儿，他就觉得说，哎，我今天我就是要让你来加拿大，我就我就视法律于如如无物，是吧？践踏法律啊，那不不存在这个概念。那么法治的国家，政府的所有的权利都是来源于法律的。那我对这一点呢，特别的深刻的有体会。为什么呢？因为我之前在准备我的执照考试的时候呢，恰巧碰到了疫情啊，本来说的是五月份考试，后来一直推到了。 八月份才考试，那整整三个月我都没有什么其他的事情做，因为我是全职来复习备考的。这个这个复习来来来准备这个执照考试的，那我干什么了呢？我就把加拿大的移民法 LPA 从头到尾通读了一遍。那么随着这个通读的这个过程当中呢，我不但对这个加拿大移民法的这个理解呢有了更进一步的这个深入之后呢，我还更。 多的发现，这个加拿大的这个这个国家真的是一个法治的国家。为什么这么说呢？大家还有没有印象？就是疫情刚开始的时候，加拿大政府号召说，在海外的加拿大人，包括加拿大的公民和加拿大的永久居民，你们赶快回来吧！啊，你们要是再不回来，可能后面就不一定能回得来了。但这个时候呢，因为大家知道加拿大的这个老百姓呢，普遍是有一个呃、过度消费的这样的一个习惯，很多加拿大人他们没有很多的这个积蓄。 所以他会担心说，哎，会不会有一些加拿大人在海外，他们由于不够钱买机票，因为可能那个时候国际机票就已经很贵了，因为疫情已经开始了。他就觉得说，哎，如果这些加拿大人在海外，他们没有钱买机票，没办法回来怎么办？没办法，没没没关系啊，我这个移民部长，我宣布，我我直接给这些身在海外的加拿大人呢，给他们提供贷款啊，无息贷款。那么大家可能会觉得说，哎呦，这个这个加拿大的政府好是好，但是是不是？ 是不是有点胡来，是吧？想起一出是一出，但其实完全不是，因为我通读了这个移民法 RPA 之后，发现移民法里面对这个行为、对这种情况、对对移民部对于老百姓的这种贷款，都是有明确的规定的啊。他每年他的贷款的总的额度是多少钱？然后这个这个贷款发放了之后，多长时间要还？然后有没有利息？然后什么样的情况下可以不用还？所有的这些东西都规定的非常非常的清楚。 所以当时我的感受就是说，这个这个加拿大的这个法律体系真的是非常非常的完善，而且政府的权利是来源于法律。那接下来我们来看下一条，第三十八条，健康原因啊，这一条呢只是针对于外国人的，我们也要来详细讲一下。那么移民法 l r p a 里的第三十八条呢，它规定了三种情况是基于健康原因的申请人是 eligible 的。那么第一种呢是这个人如果因为健康原因。 危害公共健康什么意思呢？就是这个人如果他有一种传染病啊，他得了一种传染病，他来了加拿大，他就可能会把这种传染病传染给加拿大的人，那么从而构成了加拿大的公共健康啊。那么比如说啊，肺结核啊，这是一个比较呃加拿大比较重视的这个这个呃传染病。还有呢，比如说这个肝炎啊等等，这也是比较严重的一个传染病。那么第二种情况呢，就是。 呃，这个人呢，他可能有由于健康原因呢，他来到加拿大会危害公共安全。什么叫公共安全？比方说这个人他走在大街上，他忽然他就发疯了，他思觉失调是吧？他随时拿武器或者是不拿武器，他就对对对过路的人进行攻击啊。那这样的人来到加拿大，他就会对加拿大的这个公共安全构成一个威胁。那么还有一种情况呢，就是这个人呢，由于健康原因啊，那么他来到加拿大之后呢，他会给加拿大的公共的健康和社会服务。 带来额外的负担，因为大家都知道加拿大的这个医疗是公费医疗的体系，那么只要你有病，啊，如果你是加拿大的这个 P.R. 或者是公民，那么你都是这个呃公费医疗都完全 cover 你的这个所有的这个各种的费用啊。那么如果说你作为一个外国人，你你来加拿大之前，你就已经有这样的一个病，而且治你这个病呢需要花很多很多的钱，那么这样的情况你可能就不要来加拿大，因为你来了加拿大，加拿大的这个负担就会很沉重，但是。 这一个点呢，实际上，呃，尤其是在现在，呃，越来越少发生了。因为前几年的时候呢，加拿大的移民部长呢推出了一个新的政策，那么就是把这个呃负担啊，把这个负担，什么叫给加拿大的公共安全和社会服务带来额外的负担？就是我们是能承受一定程度上的一个一个一个负担的，但是你比这个负担更高的一个一个门槛啊，所以它有一个门槛。那么当时的那个移民部长呢，他就把这个门槛呢又拉个拉得更高了。 那么就是说，你要超过一个更高的门槛，我才能才能落到这个英格的 m i s a b i l i t y 这个条款里面。所以现在来说呢，这种情况是非常非常的少见。那在这里呢，我也讲我之前呃经历过的一个案例。那么有一个移民申请人呢，他呃拿到了省提名之后，他的联邦阶段是走异议的。那么呃大家都知道，你提交异议申请的时候需要做预体检，也就是在提交申请之前，你先要先要去做体检。然后他做体检的时候呢，哎，这不查不要紧，一查查出来。 他是第一次查出来他得的肺结核，而且呢，当时的医学的认定呢是认为这个肺结核呢是活动性的，虽然他自己没什么太大的感觉，不然他他他自己肯定也会去看嘛。那么，呃，诊断出这样的一个肺结核之后，当时我就面临了非常非常这个这个这个尴尴尬的这个这个局面。所以我给他的建议是什么呢？那么我们不要去等到说这个。 你这个肺结核，我们我我我怎么样去跟政府去 argue 说你这个肺结核的程度很轻微？比方说你你你移民部的这个体检的这个医生，你认为我们是活动性肺结核，但我们认为我们不是活动性肺结核，我们认为我们已经是陈旧性了。什么叫陈旧性？就是说以前得过肺结核，但是后来已经好了，好了之后也不会再复发了。这这个这叫陈旧性的肺结核。那我们，那我我我当时我我可以去。 诶，给他这样的一个建议，说，哎，你可以去跟这个移民部去 argue，说你这个是，呃，是已经是不不是活动性的，那么我们去从这个点去去去争议，去去去 argue。但后来我想了想呢，这个风险太大，是不是？ <laughs> 因为毕竟这个事情是加拿大的移民部说了算，移民部的医生说了算，而不是你的，你你说了算。如果你去在中国，你找医生来给你出这个证明，那中国的医生出的这个证明，加拿大的部长也不会不会去认可，是吧？所以后来呢，我们。 我我我综合的考虑再三呢，我给他的建议是什么呢？就是他在这个时候呢，他不要提交申请，因为后来为什么我了解到，就是说，因为肺结核其实在中国可能还是一个稍微常见一点的一个病种。那么有过这个经历的人，或者是呃稍微学习一下的这个人，就会知道肺结核这个病呢，在中国其实也是比较重视的一种传染病。那么目前中国。 呃，不光是中国，就整个国际上，其实对肺结核的这个病的治疗已经是非常非常的规范、非常非常的科学和有效。那什么概念呢？就是说，如果你是第一次发现了得了肺结核的这个病，以前没有经过任何的治疗的话，那么第一次只要你经过正规的规范的治疗啊，医规范的医院的治疗的过程，并且呢，连续服药六个月。 那么基本上你的痊愈率是非常非常高的，至少是百分之九十以上啊。那么，呃，到了那个程度，那么基本上你就没有没有什么问题了。但是，为什么要说一定要说是第一次发现？因为肺结核的这个结核菌呢，它有一个特点，就是说它很容易产生耐药性。那么有的人呢，他的这个。 肺结核，因为有有的人他他可能因为医生给他开了六个月的这个疗程的药，但是他可能吃了三个月之后，他觉得自己非常好啊，什么症状都没了，是身体非常健康，身体倍儿棒。 <laughs> 但是，然后他可能就觉得，哎呀，干嘛还要吃那个药？算了，不吃不要吃了。可能还有副作用或者是怎么样，他就不要吃了。那么实际上那个时候呢，他的结核菌并没有完全的被杀死。那么随着他这个停药的这个这个这个停药的这个这个这个，随着他停药呢，这个他体内的这个结核菌呢，他就。 缓过劲儿来了，他就慢慢的这个形成了耐药性。等他再次发病的时候，再吃药的时候，对不起，这个时候你再吃那种药，吃六个月没有用了啊！所以这个是肺结核的一个特别的一个一个一个特点。那么，所以当时呢，我呢综合的各种的原因的呃各种的因素呢，综合下来，我给他的建议是什么呢？他暂时先不要提交这个 P R 的申请，为什么呢？因为他拿的那个省提名的有效期是六个月，而他治疗呢也只需要六个月。 虽然不可能说，呃，不太可能说他在这个提交 PR 申请之前他就已经彻底治愈，但是至少他可以治上，比方说已经治了四五个月。那么，所以最后呢，他在我的这个建议下呢，他大家都知道，他这个联邦议的这个系统里面，他呃收到了这个邀申请邀请之后啊，他拿到了省提名，他接受了，他就加了六百分，然后他收到了这个申请邀请之后，他就要他就可以提交申请了。那么我给他的建议就是他不要提交申请，他。 拒绝这份邀请的申请，但是呢，也没有没没有必要，也没有必要那么快去拒绝，因为每一次当时的呃这个机制是，他收到申请邀请之后，他有呃两个月的时间来提交申请。那么我就建议他在两个月快要结束的时候，比方说两个月还差一两个礼拜的时候，他去 decline 一下，点一下 decline 啊，把这个这个邀请拒绝掉。拒绝掉之后呢？ 由于他的省提名还在有效期内，所以他的这个 EE 的 profile 就重新回到了 EE 的池子里。然后呢，呃，没到两个礼拜，下一次邀请他又收到了，收到了之后呢，照样又等了两个月啊，差一两个礼拜的时候再 decline 了一下。然后又过了这个两个礼拜，他又收到了第三次的邀请。然后呢，又等等等等等，一直等到最后，他的这个呃省提名。 快要过期了啊，还差个大概两个礼拜的时候呢，我就建议他可以正式提交申请。那这个时候，我其实我们都已经知道他的治疗还是很顺利的，他也严格的按照医生的这个要求啊，一连续的这个服药，没有没有没有暂停，没有中断，那么效果还是非常好，他自己感觉也非常好，所以我们就会比较有信心，这个 case 应该是没什么问题。那么他是七月二十五号正式通过 e 议提交的这个 PR 的申请。 那么后来呢？这个体检的时候呢，呃，移民部呢还是让他去重新做了一个复检，因为重新又去做了一次痰培养，因为他第一次体检的时候做了痰培养，认为是有问题的。那么后来又重新让他去做了一次痰培养，那么所以他的申请呢稍微慢了一点，他是第一年的七月二十五号提交的 PR 的申请，那么到了第二年的三月底啊，他就拿到了 PPR，呃，差不多。 比一般的一亿的六个月差不多多了，大概两三个月的时间。但是作为这样的一个肺结核的一个婴儿的 missibility 的 case 来说，我认为这个案例呢是非常非常成功的，也非常非常的顺利。整体上来说可以说是无惊无险啊，没有任何没有任何悬念。那么，但是在这里我要郑重的告诫大家啊。 这个，当你在 EE 的系统里面收到申请邀请的时候，ITA 的时候呢，呃，你没事儿不要点 Decline 啊，一定要想清楚，因为此一时彼一时啊。那么可能当你看到我这个视频的时候，说不定 EE 的规则已经改了。那么如果你点了 Decline，可能后果是啊不可承受的。所以这个你一定要要要再三考虑，想清楚啊。那接下来我们来看第三十九条啊，财务原因。那么。 刚才说的第三十八条和第三十九条呢，这两条呢都是只针对外国人的。换句话说呢，就是说，如果你已经成为了加拿大的永久居民，那么第三十八条健康原因和第三十九条财务原因啊就不适用你了。加拿大政府不可以因为这两条原因把你一个永久居民给驱驱逐出境。那道理很简单，因为健康原因呢，加拿大是公费医疗啊，他就会把你作为一个加拿大人来看待。那么呃，财务原因也是一样，加拿大政府会保证你有一个基本的生活的所需啊。 所以这两条都是只适用于外国人的。那么，什么叫财务原因的 i n c o m a l i b i l i t y 呢？就是说，你申请签证的时候，比方说你申请，呃，不管你是申请这个访问签证、工作签证，还是学学习签证，你都要有资金的证明，来证明你能够负担得起你在加拿大这段期间的一个生活。那么，甚至说申请移民的时候也是一样。大家知道。 呃，很多经济类的移民呢，都对资金、定居资金有一定的要求，你得有要，你要有足够的资金，至少能够支持你来加拿大之后成为 PR 之后一段时间的这个生活的基本的生活的所需啊。那么过了这段时间之后，如果你还没有呃自给自足，那么这个时候可能才是说加拿大会政府来来来负担负担你的这个基本的生活费用。那财务原因这条我就不举例了，也不展开讲了，因为呃，据我所知好像。 中国的这个申请人基本上都不存在这个问题哈。下一条呢是第四十条 misrepresentation 啊，也就是作假材料作假。那么对于这一条的这个 misrepresentation 啊，作假假材料，这这这这个英文的英文的 misability 呢，我觉得可能就不用讲太多，我只讲一点，就是这个材料作假的严后果的严重性，它还是很严重的。假如说，呃，举个例子，假如说你。 申请移民的时候，你有一个材料是作假的，但是当时没有被发现，你拿到了 P.R. 身份，然后后来过了好几年，你申请了入籍，你成为了加拿大公民，然后又过了若干年，但这个时候呢，出现了一个什么样的事情，不知道。那么加拿大的政府怎么样，他就能够呃获悉你当时申请 P.R. 的时候的材料是作假的，那么他就可以依照相关法律法规的规定呢，呃，因为你的材料作假，他就可以剥夺你的这个。 公民的身份，然后一直到最终把你驱逐出境啊，所以这个后果还是很严重。当然，他取消你的这个公民的身份，他是需要依照很严格的一个法律程序来走的，所以这个也没有必要，没也大家也不需要不必要的去恐慌。但是这个严重的后果，大家一定要明确。那么下一条第四十点一条啊，呃，难民保护的终止，这个跟大家没什么关系，我大概讲一下，就是说，假如说有一个人他是申请难民，通过申请难民来到加拿大。 拿到了难民庇护啊，那么然后呢？这个时候他由于种种原因啊，比方说他返回了他自己的祖国，那这个时候被加拿大政府知道了之后，就会认为说他已经不需要加拿大对他的难民保护了，那么就可以进而取消他的难民保护啊，那么他也就不能够再来加拿大了。第四十一条啊，不遵守这个移民法，呃，怎么理解这个什么叫不遵守这个移民法的规定呢？那举举个很简单的例子，大家都知道。 你作为一个外国人，你要来加拿大，你申请的是访问签证、工作签证、学习签证也好，或者是你申请 PR 啊，申请移民来到加拿大，这是你遵守这个移民法的一种体现。那假如说你说，哎，我想到加拿大来申请难民，那么我因为遭到迫害，所以我想要到加拿大来申请难民。那这个时候呢，你已经来到了加拿大，但是呢，你却没有。 相关的这个签证，你既没有访问签证、学习签证、工作签证，也没有 P.R. 的签证，你什么签证都没有。然后你落了地，然后你就跟海关说我是来寻求难民庇护的。那这样的情况呢，你就属于是不遵守移民法的规定。那么这个时候你属于 inadmissible、inadmissibility 的范畴。但是申请难民的这个事情呢，我们可能会在接下来的讲座里面，呃，会有详细的一个一个讲解。 那么总体上来说呢，这种情况它是属于一种 inadmissibility 的情况。那还有一种情况，比方说对于永久居民来说，那么他们的情况就是，如果他们不满足移民间的要求，每五年里面住满两年的这个要求，那么呃，他就也会落入到这个 inadmissibility 的这个范畴。所以这都是这个移民法第四十一条的这个内容。 最后一条第四十二条，inadmissible family member 概念呢，就是如果你的家庭成员有一个是 inadmissible 的，比方说他由于健康原因啊，他是不能来申请加拿大的签证或者不能进入加拿大的，那么全家人基本上都会被排除在外。就是比方说，如果主身有这个 inadmissibility 的情况。 那么附身和孩子当然也就不能来，这个很很好理解。但是如果附身啊，或者说孩子有这样的情况，那全家都一样也不能来。当然，这个只是一个笼统的一个概念，实际上在这个条款下面，它还有很多例外的情况，就是什么样的情况下，什么样的家庭成员是不影响其他人的这个 admissibility 的这个情况，它还有详细的规定。但是我就不具体具体去讲这个法律的这个这个条款了。那么，呃。 讲到这里呢，这个加拿大移民法当中的英俄的 m i s s i b i l i t y 的这个概念，我们基本上就讲完了。那么，如果说大家觉得我讲的不是很清楚，或者大家有具体的一些呃疑难的案例 case，不知道应该怎么做的话，那么欢迎大家在视频下面留言告诉我，我们一起来进行深入的讨论。谢谢大家，我们下期再会。